Bueno, vou empezar polo final. A min, sinceramente, encantaría me poder votar a favor desta lei. Pero realmente creo que non garante a transparencia hasta punto de feito a voto a favor porque creo que avanza en, en transparencia. Pero creo que realmente moi mellorable aínda. E, eh, en concreto, Unha das cousas que máis chirrían é o silencio administrativo negativo, inda que vostede diga que é unha garantía para a cidadanía. Non, é unha garantía para o goberno. Vamos a ver, poña vostede de exemplo acceder á historia clínica de outro paciente. Eso xa non pode, hai unha lei que o impide. Entón, polo tanto, non é silencio administrativo, non costa nada. Eh? E ademais é así, non se pode dar datos que están protegidos por unha lei e se contesta, é unha contestación hasta do oficio cando se pide unha información sobre ese tipo. Non costa nada, nos referimos ao silencio administrativo sobre información solicitada ou aclaración solicitadas pola cidadanía e que non se responden e que non hai argumento. E o que decimos é, ten que haber unha resposta, inda que sea denegando a información, para que a persoa que solicita dita información poda recurrir explicar, plantexar de outra forma a súa información e adaptala para ter a resposta que necesita. Por lo tanto, nos parece importantísimo que se eliminara o silencio administrativo negativo. Tamén está claro que se fala de que toda a información aparecerá nas dúas linguas, castelán e galego, e que a persoa pode solicitar que se lle conteste nunha lingua ou outra. Eu creo que, cando falo de aposta polo idioma galego, é que, en todo caso, a información primordial será en galego e que, se a persona non solicita ningún idioma, en concreto, a, a resposta daráselle en galego. É dicir, ten que haber unha prioridade e unha aposta polo idioma galego na relación da administración coa cidadanía. Tamén no tema da avaliación de transparencia. Vamos a ver, hai unha parte que si sí recolle a avaliación da transparencia dos cargos públicos en relación sobre todo que o informe sobre os seus ingresos e sobre temas económicos, pero non sobre os seus incumplimentos en relación coa obriga de información á cidadanía. E cando un alto cargo négase a dar esa información ou se dan contestacións como as que moitas veces recibimos incluso os grupos parlamentarios da oposición as nosas preguntas por escrito e que son un, un non vou a ningunha parte, un non digo nada, un me refiro a con lo cual non te contestan a pregunta o mismo as contestacións que envía o Sergas cando os pacientes reclaman por unha dilatación da súa espera para, para unha intervención cirúrxica, unha consulta, son contestacións tipo. Entón, non, eso debería de estar sancionado. Esta lei, se si realmente creemos que a transparencia é fundamental na democracia, esta lei ten que garantir que o cidadán ten ao seu favor que a administración sempre lle ten que dar unha resposta e que cando non lle otorga información está obrigada a xustificar dita negativa. Eh, vou apoiar as enmendas dos demais. Eu creo que son enmendas moi coincidentes. Coincidimos no do silencio administrativo, coincidimos en isto que falábamos das sancións por incumprimento da obriga de informar, coincidimos nas incompatibilidades de altos cargos. Eu eh, creo que durante o tempo en que alto cargo non pode ter participacións empresariais nin intereses empresariais, non pode telos porque ten unha información que non ten o resto e non necesita ter máis do 50% para favorecer un negocio que sabe que ten relación con el, inda que sexa os anos que sexa despois de rematar co seu alto cargo. Eh, a mí, en actividade docente, eu creo que si se Vamos a ver, primeiro, cando se fai dentro ou fora que, de, eh, da súa actividade e, polo tanto, o é, eh, estamos falando dun pluriemprego do alto cargo, estamos falando de que cobre un salario extra dentro do que son os seus, eh, a súa xornada como alto cargo, do seu traballo de alto cargo. Polo tanto, creo que aí tamén coincidimos a, a, a, a oposición. E depois outra cousa tamén importante, e o dixen antes, non é dar moita información, senón dar a información importante dunha forma comprensible, avaliable, comparable eh, sobre todo no tema de orzamentos. Non se lle pode meter os libros de orzamentos que se nos entregan no Parlamento, facelos públicos e que eso sea información á cidadanía. Eso non é información, eso é, pois non sei, mm, volver tola a cidadanía con un montón de datos que vai ser incapaz de analizar, sino que o importante sería presentar á cidadanía a información de forma máis clara e comprensible, sobre todo naquelas áreas que máis lle afectan, como son áreas de educación, sanidade ou servicios sociais. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo